saya keluar dari agama Islam pun saya berani saya nggak <laughs> percaya sama namanya pelet dekwah kawin dekwah kadu kadu pelet ini cinta yang sadar. murni cinta <laughs> murni saya itu sadar saya itu jelek <laughs> sampai sampai dia jadi simpan sanda ya Mungkin di HP enggak balok ratus sih cukup peng lima juta Pisuke. pisukanya lima juta pisukanya bukan kemauan saya kemauan ibu kan hmm. Hmm jadi berawal ya untung jadi berawal dari untung jadi pas live di Sumbawa Labang Kampat pas sopir hatu ping kepeng untung jadi untung jadi nu kan mm. Simbo ya simbo ya saya sampai nangis langsung jarak tiga hari tiga hari ya Oh, iya. satu minggu, satu minggu langsung dia kirimkan uang untuk iya. Untung Jadi. Langsung saya vlog ke rumahnya Untung Jadi dari hamba Allah. Nah. Inilah hamba Allahnya. <laughs> Oh, de Dembele seputaran ya. Oh, ndak mau disebut iya, yang salah anu dia. Pas yeah. pas kance Pak Galang kance Udi. Salah lewat atungan anu. Hmm. hmm ada sadu nih teparan penipu lah untuk anak untuk kiriman kepeng iya sih sampai anak jok aku enak nih kemele kena dendek sebut tau aku dia pilih sebut aku apa alasan kak beng untung kasihan aja sedangkan kita yang masih normal lah istilahnya kan masih keluh kesah lamun begawean masih ngeluh lah hmm. ih kelalah kebegawean sedangkan iya dia iya, peduli menai lagu masih semangat begawean. Iya, suruh ku semangat malik begawean itu alhamdulillah berduit hmm. rezeki. Lalu <laughs> kepek terus pas bingung untung itu balik semakin tambah rezeki gaji. Iya sih. Hmm. Ndek ndek apa anu lagu iya sih doa wah ini nitip doa nih kan. Untuk untuk jadi. Ndek nih ya titip doa kan semangat begawean nanti ke sak seolah yang selamat iya. di sudah senenganan itu hebat <laughs> dia dar ternyata arah jiwa sebelumnya de dia de menara dengan para bete kira apa hanya diuntung doang ya okay. hmm, nyengat video pas lagu sedih di sebawah no. iya kondom dunia pondok dunia nangis ya Allah. Terus ngefans juga sama yang punya YouTube. Enggak ngefans. Enggak <laughs> pernah ngefans dia guys. Kan Saya dimas- komen loh. Dia enggak pernah kelihatan di depan layar mm, kan? Enggak pernah. Hanya di layarnya. Iya. Di layarnya. Makanya tahu orang-orang. <laughs> Makanya tahu siapa yang punya. YouTube ya saya kepoin tapi kan di openingnya YouTube itu kan ada nama Aegin sama nama Facebooknya kan saya kepoin lah oh ini dia saya YouTube bilang, eh Facebooknya Yudi ini kan sempat eh, berganti tiga kali tidak salah kali. empat kali tapi kan yang... Anu. oh yang masih ya, IG-nya mm -hmm. yang masih Facebook jalan saat pertama nu water hack dong hack doang kan? dua water hack Lagu tetap Yudi anggota doang be eh, pasti ya doang namun saat tegal-tegal kamera dia <laughs> Yudi ini tahu gak kisahnya jadi youtuber berapa tahun jadi youtuber hanya di judi anggarta ini udah sukses enggak tahu enggak tahu yang dulu ribuan video juga dia pernah uh, ribuan sub pernah dia kelola tapi gak bisa bonet tapi dia buat lagi dewa dewa cerita dia pernah punya channel dulu satu anggota lombok anggota lombok tapi dia dijual lagi channel itu dan monet lagi monet dijual tiga kali ya dipegang sama roll counter caranya tuh terjauh si roll counter dia tuh ingat Yudi terus <laughs> ingat di Facebook dia <laughs> Yudi agak tahu leher saya nggak sangka-sangka bedai dan nyangka tak kayak bedai lapu seandainya bang Sandi jajah kan karena agak Terima kasih Jakun Bang Sandi Lema <laughs> Sandi Wisnu. <laughs> Biasa anu kepikirannya ya bedaikan ya. Tebara Bara ulir udah bukan para ya. Udah kuat tebara kalau gitu. kamera. Tadi terjemput ya. be si eh, si si Bang Sandi ya. Si Yudi tuh anu tuh bandara. Oh. Ulir bulan pira tuh? Pas pi apa nih kak? Tahun baru malam tahun baru. Malam tahun baru nih ulir langgan Saudi. Hmm. Langsung. Pas malam tahun baru datang nyampe dia. Ngonek berarti di pembedai juga kan jadi tahun menarik, baru. Menarik. Januari. Menarik malah kita. Aku pas iwak jelo kulit balik menarik langsung. Oh. Terbaik tuh. Terbaik. setengah besi. beraya nalek itu berjuli Oh berarti pas SMS itu dia beda beraya. <laughs> Dia bukan tak beda beraya pasalnya SMS. Hanya empat kali balasan oleh anu Facebook. Imbaukan empat kali balasan saya pernah juga tembak dia, guys. <laughs> Tapi ditolak. Ditolak mentah-mentah. Jua-jua jika aku dari cakang. <laughs> Terus kemudian kah terus hubungi nomor deket tahu, malik pas nyak nyungkul aku menelpon. Lain banyak kecil <laughs> Ya Allah. Punya kita nangis ya, aja. Entik mah ketahuan saya ini ya. Sakit mah nonton jaya di kepeng lain oh ya merari. Oh neng. Gak gue biasa kan oh, oh, kan cuma darah perasaan Oh neng kan nggak cukup kata oh doang. <laughs> Karena memang darah perasaan kan. Ada darah perasaan sedikit menjalin hubungan di Saudi jadi ini saya kecewa. Iya, darah wah, hubungan sekalipun anu kan video call hanya dua kali. Ngepun aku sibuk ke nyoteng nih, unin. Awal nih aku berkawin aku enak, unin. <laughs> Ada yang marah, wahara perasaan mulai Saudi itu Jawa. Uli aku nikmatin Lagu dan wahara perasaan cukup kata oh doang. Ndek mak ndek kawin kecil baru joko nyongkolan bal kadu Asia kosong sekali. Hmm, memang ngepes ada kecil ya. Ya ilang iya, <laughs> jadi Saudi. Ada jadi Saudi dia pada WiFi. <coughs> Halo guys, ini keseharian <laughs> Abang Yudi. Ini udah ada Hudi, eh netizen. Bila kalau berguru je Yudi bila bila depan dia. aku pandai si ayu belang. Jadi buat para netizen apapun Netizen yang komentarnya positif maunya Sumpah Sumpah demi Allah saya enggak percaya sama doa-doa seperti pelet itu saya enggak. Nah, iya Yudi klarifikasi dia masalah pelet. Pelet dia separar kawih di komentar raraka sandik sadu sama bete pasti kawih Hindu. Eh. Sandi jatuh-jatuh ya berani bersumpah demi Allah saya keluar dari agama Islam pun saya berani saya nggak <laughs> percaya sama namanya pelet dekwah kawin dekwah kadu kadu pelet ini cinta yang murni cinta <laughs> murni saya itu sadar saya itu jelek <laughs> sampai sampai sampai saya malu tembak dia pas pertama ketemu saya malu ketemu dia guys no cerita netizen no Sim sim dia semal bedai kaca dengan Dek semal bedai kaca dengan ningas. Jujur lila. Lagi bode lebih itu dah bedai kaca bode tidak semal dulu. Dek semal anu ngerasa. Saya kan. gerasa gerasa tu kan. Dek wah ngeras pun sekalipun dek wah ngeras kan cedera. Eh selong-selong terjajah si Bansani lo suatu model do ingat loh, lo bakti berhai no teh baik bareh yang dimik datang kota raja ya ampun pun, anu terus kita kangen dengan mesan kenal lo yang tu mesan kota raja kau kia perasa kita balik za anu kiriman untung jadi kepeng itu bekaran anu kebetulan model dia tuh. datang tuh dek badi sekitar mua kareng muri anak muri anak tuh tokol walaupun ngerawat kerja Bansani aku tokol kedoang Dekat makanya ada eh, Bang Yudi langsung ke Muan ke di ke, lain terus tidak percaya <laughs> sakit sakit lain dah mudah keberayaan udah kepak nak ada kesempatan dia untuk kepak saya guys untuk para netizen janganlah berkomentar semaunya jagalah hati seseorang baru ya sih kena oh pansos cari pa. sensasi iya cari sensasi Unil nggak ada sama sekali untuk cari Aku sensasi balik, Dil. karena kalau sudah cari sensasi kan Pak sudah sudah awalnya sudah jadi video klip kan mm -mm. dan cari sensasi iya. ngapain cari sensasi gitu ya? ngapain kalau awalnya udah nggak ada untungnya ya udah udah ada video lah. Hmm, sudah kita sudah sudah sudah dapat tanggal seribu tuh. melihat <laughs> bayahan demele. Demele terbayah bakso. Iya bayahan di ah, Jauh-jauh sebelumnya ndak Yudi ndak pernah ngasih uang diajak tuh beli bakso apa, ndak pernah. <laughs> ada yang mau dengan lain jaka karena masih oh, ingat oh, bari lebih kak baru lebih baru lebih hmm. belajar apa sih komen sulit aku kalah dengan Nina nu <laughs> nu cari ruang kayak bayahan lah udah diterima dari leda lo banget kan gitu Mudah tuh membayar di pernah dia ketimbang itu karing dia beli rokok es karing